Βάζουμε στο blender 60 γραμμάρια κρυοβούτυρο, 90 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και χτυπάμε να γίνουν ψίχουλα. Προσθέτουμε 70 γραμμάρια γραβιέρα και ανακατεύουμε. open up my heart and you'll find love, love, love, love. Mm. Βάζουμε 2-3 κουταλιές κρύο νερό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. It's up to us to stop and smell each rose Τέλος ρίχνουμε 6 γραμμάρια αλάτι και δουλεύουμε να γίνουν ζύμη. Την βάζουμε σε μεβράνη και δίνουμε τετράγωνο σχήμα. Την αφήνουμε για 30 λεπτά στο ψυγείο. Εναλλακτικά αναμειγνύουμε 100 γραμμάρια κρύο βούτυρο με 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Δουλεύουμε με το μίξερ να γίνουν ψίχουλα. Προσθέτουμε 75 γραμμάρια γραβιέρα έναν κρόκο δύο κουταλιές κρύο νερό πάπρικα fall asleep in a bed of You don't have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love. την τοποθετούμε σε μεμβράνη και τη δίνουμε τετράγωνο σχήμα. Αφήνουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά. That we Ανοίγουμε τη ζύμη σε φύλλα και με τη βοήθεια ενός κουπάτ κόβουμε κρυκεράκια. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τα αλήφουμε με ασπράδι αυγού και ρίχνουμε λίγο χοντρό αλάτι στα κρικεράκια με την πάπρικα. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!